ओ hello guys table Scott gaming आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेम्पल के दो से सीक्रेट के टिप्स जिसके जांग आप लोग पी बोलेंगे वाओ तो चलिए इसके साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो गाइस इस टाइम में देखिए अभी मैं ये मैच में सोलो उतर रहा हूँ टेम्पल पर इस मैच में मुझे उतरने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है नेट का इशू होता है गया टावर के कारण बहुत नेट का इशू चल रहा है अभी मैं इसका साइड में उतर जाता हूँ कैसे भी करके साइड में उतर जाता हूँ एक तरह से ही होता है क्योंकि वैसे भी मुझे यहाँ उतरना ही पड़ता है यहाँ एक बंदा जाता है बहुत कॉमेडियन सी हो जाता है बहुत डर के भाग जाता है क्योंकि मैं उतना बड़ा प्रो प्लेयर हूँ तो आपको इस जगह में आना है जहाँ पर मैं आया हूँ यहाँ से आप लोग को बैक साइड जंप करना है यहाँ पे हालांकि आपको एक दो बार जंप करके आप लोग ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे आप लोगों को ये बात का ख्याल रखना कि आप लोग को यहाँ खड़ा रहना बैठना नहीं बैठने से ये जंप नहीं होगा ना आप लोग अंदर ढुक पाएंगे रूम के यहाँ सीक्रेट एक रूम है इस जगह पर तो यहाँ पर ही मैं हालांकि ढुक के बैठ गया था फिर भी मैं साइड में जाकर आप साइड में आइएगा एक बार खड़ा हो जाए देखिए ट्राई किया एक बार खड़ा हुआ फिर साइड में नहीं होगा तो इस साइड में आइएगा यहाँ से आप खड़ा होकर दीवार का तरफ सट के फिर एक बार अंदर चले जाइएगा अब अंदर आकर फिर अगर बैठ गए तो दीवार का साइड में फिर आके खड़ा हो जाइए फिर एक बार जंप करने पर आप खुद लगेगा एक दो बार आप ऊपर आ जाएंगे फिर आपको एक बार ट्राई करना होगा कितना फर्स्ट बार में जाता है नहीं तो ट्राई करने से हो जाएगा दूसरा टाइम में मैंने कर लिया था बैक साइड जंप कीजिएगा जंप कीजिएगा बैक वाले बटन को सीधा प्रेस कीजिएगा देखिए मैं बूम का इसमें इसका अंदर आ चुका हूँ अब यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं लूट कर ले लूट कर लिया था उसके बाद मेरे आसपास से एनिमी फुल स्कॉट था एक वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ बट वो लोग को पता नहीं था चार बंदे थे सौ स्कॉट नहीं सॉरी सोलो खेल रहा था मैं चार बंदे थे लोग एक बंदा ही बचा हुआ था तो मैंने क्यों नहीं सोचा यहाँ से एक बार देख लिया तो अगर दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी बटन दो तो यहाँ पर मैंने देखा था एक बंदा बाहर में था तो मैंने उसको देखने के लिए इमोज इस्तेमाल किया था तो इस इमोज के द्वारा आप लोग देखिएगा सामने एक बंदा मिला है मैंने उसको कैसे दिया वो बंदा हालांकि मुझे देख नहीं पाया था तभी मैंने ट्राई किया था एक बार उसको देखने के लिए देखिए सामने एकदम स्ट्रेट में बंदे वो बंदा सोच रहा है नीचे बंदा है क्योंकि इस टेम्पल के अंदर था तो मैंने सोचा कि मैं इस साइड से भी एक बार ट्राई मार लूँ तो यदि कोई बंदा हुआ तो दिखेगा बट इस साइड में बंदे थे नहीं तो फिर इसके बाद मैं दूसरा ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ ये भी ट्रिक टेम्पल में ही रन कर रहा है ये ट्रिक में फिर देखिए यहाँ ये मैच में मैं स्कॉट के साथ खेला था यहाँ टेम्पल के अंदर भीतर डूबा हूँ इस ट्रिक में आप लोग को बहुत औसम सा लगेगा जिससे आप लोग का हील जीरो परसेंट भी डैमेज नहीं हो पाएगा अगर आप लोग सही से किए तो तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ही मेरे दोस्त मेरे टीममेट में फाइट नहीं लगता कि मैं पहले जाऊँगा मैं पहले जाऊँगा दोनों दीवार के पास फंसे हुए हैं तो आखिर का दो नंबर निकल आता है एक नंबर चला एक नंबर या दो नंबर कोई एक बंदा आ जाता है तो उसके आने के बाद मैंने थोड़ा उससे पहले ही मैंने पूरा लूट <laughs> कर लिया था लोग आते कुछ मिलता नहीं उन्हें तो तू बाहर निकल मैं जाऊँगा देख रहे चिल्ला रहा है वो लोग मुझे बुला रहे तो फिर दोनों में फाइट हो गया एक नंबर शायद अंदर आ जाता है हाँ एक नंबर आ गया ये बोम गाइस आ गया दोस्त चलिए तो मैंने यहाँ पर ईविल को बोला था कि भाई आ जा अंदर यार ईविल को बुलाऊंगा बोले सुनता नहीं है देखिए यार ईविल का मानने का टाइम आप ईविल को तभी बुलाइएगा कि जब ईयर में जब हवा में टेम्पल ना हो हवा में टेम्पल होने से पहले ही आप लोग को जब ईविल को बुलाना है अंदर ढुक कर जैसे भी आप देखेंगे दस सेकेंड या फिर बीस सेकेंड हुआ उसी समय आपको ईविल को बुलाना है और अपने गन लेकर रेडी रखना है तो एक दो सेकंड लगेगा ही गेट खोलने में जब तक बाहर से कोई ना गेट खोले या अपने से गेट ना खुले ठीक है तो देखिए बूम ऐसे यहाँ पर यहाँ पर हयर में हो चुका है टेम्पल अब देखिए गेट खुल गया आप चाहे तो यहाँ से भाग के सीधा बाहर निकलेंगे बस अब बच गया आप बोम गाइस अब यहाँ से आप इसको फायरिंग कीजिए बच बच के बिल आपको कोई डैमेज नहीं दे पाएगा बाहर में जो डैमेज आएगा अंदर मैंने यहाँ पर एम टू फोर से मार मारा था क्योंकि मैंने एम फोर का एम शेष हो गया था अच्छी लगी हो तो please subscribe the button and like